Para mí la montaña es el lugar donde me siento feliz, donde recibo la mejor energía es donde en verdad estoy en el lugar donde pertenezco, donde me siento libre, donde voto todos mis problemas y así me recargo de la energía de la naturaleza, el proyecto de los 148.000 eh, nació hace tres años. Esto nació gracias a que en la altura yo me estaba sintiendo muy fuerte. Subí la Concagua, el Ojo de Salado y estuve con varias cordas donde me di cuenta de que tenía dotes para la altura y para la montaña. eso me nació la idea de, subir los 10 volcanes más altos del mundo. Partimos con el proyecto y en la mitad ahí nos dimos cuenta de que en verdad eh, el Himalaya era lo que quería conocer, que quería conocer esa cultura, esas montañas gigantescas que hay allá y partió en un inicio acá en Santiago, entrenando en los silos. Todo partió como un juego, de niño habitaba el suelo y nadie me puso freno. sueño Con lluvia y trono entreno, me oxigeno Y en la cumbre prendo un leño Perdido problema De hecho, la cumbre de poder concretar el proyecto Los Silos fue una cumbre súper difícil donde tuvimos que luchar harto en equipo, entre todos. Y una vez que lo pudimos sacar adelante y construir este gran gimnasio a escala público, me di cuenta que en verdad había muchas cumbres más que podíamos conquistar. Así que de Santiago, de Los Silos al Himalaya. El monte Everest es la montaña más grande del mundo, es una mole gigantesca, cuyo campo base está a 5.300, de modo que se eleva mucho. Tiene tres aristas y tres caras bien eh, definidas. Es imponente ese paredón negro que se alza casi a los 9.000 metros, ahí barrido por viento blanco casi continuamente. Impresionante. El proyecto Lotse Everest consiste en subir el, el primero y después conectarlo con el Everest sin bajar al campo base. siempre, como todas las montañas que hago, son sin oxígeno y queríamos hacerlo con Sergi Mingotti y con Moisés Fiamoncini, que serían mi cordada en este proyecto. Este era un paso súper grande para mí porque era la primera vez donde iba a intentar hacer dos 8000 en la misma temporada. Todos estos proyectos 8.000 metros se preparan en verdad entrenando acá en Santiago, donde vivo actualmente. Tenemos el plomo que es nuestro guardián del valle y, y lo tenemos a una hora de la casa, entonces me permiten poder entrenar diariamente y llegar preparado para estos proyectos de 8.000 metros. tenemos de las montañas más difíciles del mundo, tenemos una suerte increíble de que tenemos mucha altura también, tenemos el volcán más alto del mundo, el Ojos del Salado, y estamos al lado también de la Concagua. Creo que Chile es el mejor lugar para aclimatar antes de irse a estos proyectos y te ayuda para llegar preparado a enfrentarlo. Cumbre del volcán Ojos del Salado. aquí en la cumbre. Un privilegio estar solo aquí. Cero viento. Impresionante este paisaje. esta es mi pieza, más conocida como la pieza Boulder. Acá entreno diariamente, me levanto escalando y me acuesto escalando. Acá tengo el privilegio de poder enseñarle a mis niños a escalar y también es el mismo lugar donde se planifican los proyectos a futuro. Después de la aclimatación en el Ojos del Salado, nos fuimos a Nepal con Lucho Wigner y Mateo Barrenengoa, donde queríamos hacer nuestro proyecto que se iba a llamar Bajo la Gran Montaña. Un proyecto social que estábamos haciendo con la Fundación Deporte Libre. Bueno, partimos al Valle del Cumbu, donde caminamos tres días hasta Monjo, que era el pueblo que está a la entrada del Parque Nacional del Valle del Cumbu. una pared de granito donde queríamos equipar las nuevas rutas de escalada y ahí fuimos a la escuela local donde todos estaban motivadísimos con la escalada y queremos enseñarle a las nuevas generaciones cómo escalar y poder llevarlo a la montaña y darle este regalo que, de la escalada que muy poca gente lo puede recibir si es que no tiene los recursos necesarios. en nuestro proyecto Bajo la Gran Montaña con Juan Pablo Mora, el Mateo. Ahí está la Gran Montaña. Pues. Ahí está la Gran Montaña. Puede ver el, el también al lado. Y tuvimos mucha suerte porque vinimos a buscar los permisos para poder equipar las rutas que queremos y esconder en las escuelita Y justo de la ventana a la oficina. El universo nos regala esto, así que estamos agradecidos inmensamente el proyecto construyendo un boulder en la escuela local y después le enseñamos cómo escalar, técnicas de escalar básicas y después lo llevamos a la roca y le enseñamos cómo escalar en la pared, en roca, una escalada deportiva. And we built this boulder for you to use it and learn to climb. salió increíble, fue una motivación inmensa, la energía que dan todos estos niños, eh, enseñándonos mutuamente, porque se pasó las energías que tienen y lo motivado que son con solo darle un granito donde uno le enseña algo tan básico y le da la felicidad máxima. Bueno, eso en verdad me llenó de energía para ir al Everest. Eh, con todo el power y con toda la motivación para poder lograr mi proyecto Lord Severes. Estamos en el pueblo Namche. Primera vez que vemos el Everest. Bueno, ahora se está tapando un poco, pero increíble poder ver esta montaña donde vamos a estar en su cumbre en unos días más. <laughs> Toda la fe y al lado derecho se puede, se puede ver ahí con nueve noche que también vamos a estar en su cumbre. Vamos por esos 8000. <laughs> Bueno, después de, terminar el proyecto Bajo la Gran Montaña nos despedimos con el Lucho y Mateo y yo partí rumbo con Moi, con Moisés Fiamoncini al campo base. Estuvimos caminando por tres días impresionante. Se pasó el nupse, esta cara increíble. Ya en el campo base, lleno de jack que transportan el material. Namaste. Primer día en el base, increíble nuestro nuevo hogar por un mes y un poco más. Así que muy emocionado, primera vez en este lugar, muy contento y vamos, vamos a empezar ya nuestra expedición. ¡Ay, ay, ay! Ya partió la cosa. Avalancha, primera avalancha, recién llegado al campo base. como loco. Después de tres días llegamos al campo base donde nos instalamos, nos reunimos con todo el equipo de Seven Summit y organizamos los días siguientes para poder aclimatar, hacer una primera rotación y después ya bajar a, esperar la ventana de cumple. Y ya campo 1. Por allá se ve la cascada ¿Cómo está el Uh ¡Ay, como mulos! Se nos viene, eh, compadre. Tuvimos que atravesar por primera vez la cascada del Kumbu, una cascada gigantesca donde hay que cruzar miles de grietas y ceras colgantes que andar rápido en la montaña, en esa parte, sobre todo, porque caen los cera y se van abriendo la grieta día a día, entonces no hay límite ni rango para equivocarse. Qué lindo. Campo 1, cabros. Qué montañones más lindos. Ahí están las chiquillas, ya llegaron ya. Vamos a reunir todo ya. En campo 1. Qué linda la montaña, weón. No, esto se pasó. Vamos a hidratar la carpa. Se retira agüita y a descansar. Back, back. Come, come. después del campo 1 llegamos y emprendimos rumbo al otro día al campo 2, donde pasamos dos noches. Ahí nos hicimos la primera aclimatación real y ya estábamos a 6.500 metros. La cumbre del Everest y la del Loche al centro. esto es impresionante. Se pasó las cascadas. Ahí está el campo 2, ya llegamos ya. Día perfecto. Ninguna nube. Increíble. Qué lindo día siguiente bajamos al campo base, donde pasamos varias noches. El clima empeoró, estuvimos más de 10 días o 15 días ya abajo. De hecho, nos pegó un resfrío a todos. Estuvimos todos con antibióticos en el campo base y ahí nos recuperamos y decidimos que haríamos solo una rotación ya que la cascada del Cumbo estaba súper peligrosa y no queríamos volver a meternos ahí más de dos veces. Acá estamos terminando la sesión de escalada con mi compadre Sergi. <laughs> Disfrutando. Miren los bloques. Este es el último burler. Durísimo. Se pasó, muy bueno. Y hubieron. Fueron tres bloques. El primero. ¿Qué era el primero, Sergi? El primero durísimo, un extraplomo así, bestial. <laughs> un desplome angilado. Ah. El segundo también, más plaquero así, bien técnico. Y ahora este que te tiene que. hay que ponerle con todo <laughs> para, poder sacarlo. Ya ves. Así que ya terminando la sesión, empopellado ya. Empopellado. <laughs> y nada, pues weón, mírense dónde estamos. Allá está el Nupse y para allá atrás está el Everest con el, el escondido. Ay, ay, ay. Un honor estar acá, bueno. privilegio. Déjale. ¡Y! ¡Para arriba nos vamos, mierda! <laughs> ¿A dónde vamos, Sergi? Al Lotse. primero. Y después, Everest. Al Everest. <laughs> <laughs> Vamos para arriba, compadre. 15 días ya planificando qué íbamos a hacer en la montaña, analizando la cantidad de gente que había y también la cantidad de nieve que había caído esos días. Nos fuimos dando cuenta que la primera opción iba a ser subir el Lotse antes que el ya que sabíamos que el Everest iba a ser una de las primeras montañas en ser subida por mucha gente y no queríamos eh, toparnos con toda esa gente en la montaña porque al final no, no iba a ser esperar. Entonces Decidimos irnos un par de días después para ir más tranquilos, con la ruta más limpia y, así no toparnos con estas filas gigantes donde nos atrasarían mucho rato y sobre todo a nosotros que íbamos a ir sin oxígeno tres segundos más adelante y me caía el hielo encima. Hubo un derrumbe. Estoy espirituado. Uh. Quedé con el corazón en la mano, compadre. Ay, ay, ay. Y ahora quiero avanzar rápido para, para estar lo menos posible Subir una montaña conlleva tres pasos, de los cuales dos son intelectuales y mezclados con sentimiento y sentido estético. Cuando uno ve una montaña tiene que sentir algo por ella, es como por una mujer. Uno la mira, la desea, sueña, se despierta pensando en ella, y después dice, ya, tengo ese desafío. Primer punto. Segundo, ¿cómo voy a resolverlo? Uno se plantea una estrategia y una forma de proceder. Y tercero, ahí viene el físico mezclado con los dos anteriores y si todo va bien, se logra llegar a la cima. Estamos llegando al campo 2. Ahí está miren cómo se ve el Loche y el Everest a la izquierda. Qué lindo. Estamos todos listos. Vamos a partir caminando ya al campo 3. Vamos un poquito pesado, pero despacito y para no gastar tanta energía. estamos empezando la parte más vertical de esta gente igual esta gente va a Everest primero nosotros vamos al lote solo somos 11 personas parece las que vamos a intentar hacer cumbre del lote hoy día 3 mañana el 4 en la nochecita para arriba el norte estamos llegando al campo 3 esta gente acá pasando la gente como loco Como ¿Cómo vienen los cabros? Campo 3, qué lindo que llegaron, mis chicos. Grande los cabros. ¿Cómo se sienten? Bien. puta madre? Un poco de agua y todo se va bien. Ya. Nos viene mañana viene con todo. ¿Cierto, Ali? ¿Cierto? Apo Country. <laughs> Country. Increíble el día que nos tocó. Acá estamos en el campo 3, hidratando. Ya comimos algo también. Nos hemos sentido muy bien muchas ganas de El atardecer. How are you, Ali? Ah? What are you doing? Now what you here? Problem to make water. Yeah. <laughs> now you see. That's all. Yeah. Very nice water you need? Yeah. More water? Yeah. Water, yeah. You too? Me too, yeah. Nice. Everest. Otse. Bien, aquí estamos. Lo campo 3 tomando un capuchino. <laughs> Acá con los regalones. Increíble. el camino ya, rumbo al campo 4. de la gente que quiere subir el Everest. Qué lindo. Todo bien, sintiéndonos muy bien, bien aclimatados. Estamos en el campo 4 y los demás Empezamos el ataque de cumbre junto a Moisés Sergi ya había partido un buen rato antes y nosotros empezamos a caminar. Estuvimos caminando por más o menos 10 horas cuando yo con Moisés me empecé a separar. Empezó a empeorar el clima fuertemente. es el corredor. Esta última parte es bastante peligrosa, con bastante piedra. Avanzas bella al J.P., ahora ya no el veig. Té Everest. bé ¡Mamma mia! l'Everest. <coughs> están las condiciones del lance. un poquito. Una vez que Sergi ya estaba en la cumbre, el clima empezó a empeorar él fue el último en estar con buen clima y yo fui la última persona del equipo en hacer cumbre. Cuando yo llegué a la cumbre ya la tormenta se había desatado. Ahí se ve la cumbre del Loche. Bueno, cuando iba llegando a la cumbre, como a 5 metros de ella, me di cuenta de que había un muerto. Apareció de la nada, fue súper repentino. Fue un shock verlo ahí entre medio de la nieve totalmente congelado. Lo cual me hizo en verdad asustarme un poco y también analizar que la cumbre se logra no solamente llegando a la cumbre, sino que llegando a la casa sano y salvo. del Está todo nublado, sí. Está nevando. hermoso igual. Todo siempre vale la pena. Ay, ay, ay. <laughs> Mira, ahora ver si un poco más. Las banderas las vamos a dejar para después parece. <laughs> a mis niños que los quiero mucho, a los amigos y a todos los que nos han apoyado, porque sin ustedes esto no sería posible. ¡Hija! Después de bajar de la cumbre del Loche, eh, ya al otro día, a las 10 de la mañana, yo empecé a escuchar unos ruidos afuera de la carpa y nada, salí a ver y me di cuenta de que había un búlgaro con una rusa con principio de edema cerebral. Ahí inmediatamente me puse toda la ropa al tiro y me di cuenta de que teníamos que bajarlo en urgencia porque estaban ya peligrando. Eh, le avisé a los cabros, a, a Moisés y a Sergi, que me ayudaran, que salieran a ayudarme al tiro. Lo que primero hice fue cortar un pedazo de cuerda y me lo amarré a mi, a me amarré al búlgaro a mi arnés y ahí empecé a bajar con ello y de a poquitito. Eh, al principio el búlgaro podía caminar, no tan bien, y ahí después me di cuenta de que, ya estaba avanzando súper rápido el, el edema y, y en un momento se desplomó, ya empezó peso muerto, seguimos bajándolo y después de como hora y media bajándolo ya dejó de respirar y dejamos el cuerpo a un lado y seguimos bajando con la rusa para salvarlo Bueno, eso fue impactante, súper impactante porque en verdad fue, una, fue la primera muerte que yo he vivido así frente a frente. Eh, fue una muerte, bueno, aparte de que estábamos muy cansados y con poca energía ya que veníamos del loche, teníamos que darlo todo para poder salvarlo y, y, y nada, pues, y salvarle las vías en la bajada. Pues. 7.950, quase 8 mil metros. Cortando aqui um alho para fazer uma sopinha. Temos aí mais umas 5 horas de descanso aqui no campo 4. E provavelmente vamos começar o ataque ao cume às entre as 6 e as 7 horas. Ai, ai, ai. Ai. Então, aqui começa a minha tentativa de ataque ao cume sem oxigênio, sem ah, oxigênio, oxigênio, oxigênio, em inglês, oxigênio. Uh, Juan Pablo também está aqui e vamos nós dois tentar um ataque ao cume sem oxigênio. Vem. Por supuesto de que es una ventaja fundamental el oxígeno. No solo reduce la sensación física de la altura en unos mil metros por cada litro de flujo, sino que además permite conservar la temperatura. El testimonio de mucha gente que ha ido con oxígeno y se le ha terminado o han bajado el flujo, dice que no solo se empiezan a sentir mareado y agotado, sino que se empiezan a enfriar terriblemente finalmente logramos cumplir nuestro objetivo, que era subir el Ebre sin tanta gente y sin tener tanto atasco en la ruta. Un poco más arriba del paso Hillary empezó la tormenta, se puso a nevar y nos topamos con otro muerto en la ruta. Era el tercer cuerpo que encontrábamos en toda la expedición. Fue súper impactante ya que la muerte había sido más reciente. a North Face por apoyar el proyecto, a, a CMPC, a BTG también, a las marcas más grandes que se motivaron por el proyecto. Y quiero mandar un abrazo a la familia también, a la familia, a Pedro, que he hecho en la vida. Se pasó a hacer el Everest sin oxígeno, es lo más duro, duro, duro, duro. Y el 11 también, pues, así que, nada, agradecido de todo. Hola, compadre, la en del Everest, la montaña más grande del mundo, compadre. Es oxígeno! sin oxígeno me casi me muero. <laughs> hecho la vida dejo